Happy Now we go это как напон, ромчится время пьет. Дедушка Мороз, если раздался призы, избавить не скопил, исполнил все капризы. Исполнил все капризы. Поздравляю от души вас со старым Новым годом, пусть копит праздник вас крупным денежным господом. Ого, крупным денежным господом. такими еще разжару Наливайте от печати, счастье новое встречайте Алдом Счастье новое встречайте Станет будет новым и будет все путево Пусть старый год приходит и приносит И счастье вам приносит И счастье вам приносит Поздравляю души вас со сторону расхода Пусть ответят на них вас крупным денежным доходом